デビレオ、えー、今回はね、えー、夏ということでねいつもと違う服で、えー、着てみましたジャケットは暑いあのね日本ってね湿気が多いからそうあのね夏は暑いし冬は超寒いの湿気のせいでそうまあそれは置いといてさえー、累計のね、えー、私がやっている えー、デビファミリーというね、えー、VK でね、あの男の子からね、えー、もう10代の男の子からねもう15歳以下のね本当に子供の子からね、えー、僕とねあの同じようにねちょっとこう,、うん、こう悪夢でね、えー、こう眠りが眠ることが辛いですっていうことが ありましたそんな話が出てきましたねえー、っとねえー、それについてね、えー、僕も同じようにねあの悩んでいるし、えー、子供の頃もね同じように悩んでたことがあったんだよね多分ね今の僕の睡眠の病気とねあの君の病気はちょっと違うかもしれないんだけど、え当時こうその睡眠の病気になって、え君と同じように悩んでいた時 に僕がやったこう対策の方法とかをね、えー、お話をしたいと思います悪い夢をどうやって見ないかっていうのをねこう考えがちなんだけど、えー、夢っていうのはね自分の持っている記憶や感情の、えー、整理なのね脳がお仕事してんだよ、ね、あのちらお部屋で部屋でさあのおもちゃとかさいろいろこう本とか散らかってたりするでしょあれ片付けるでしょ それが夢なのようんでね君がももしねこう夢で、えー、悪い夢をばかり見るならば、えー、夢悪い夢を見てしまう原因が絶対あるのよ、うん、例えば君と同じ夢を僕よく見てたんだよ うんあのね人に追いかけられる夢とか殺される夢、うん、でこれどういうことを意味してるかというと自分の存在とかね自分の価値っていうものを低く見てるっていうねそうするとそういう夢を見ることがあるらしいのねうんでねまあ君は、えー、偶然ねこう迷ってる うん、VK でもね君以外にもたくさんこう悩んでる人がいっぱいいるのよでみんな集まってのお互い、えー、励まし合ったりとかね私に相談してきたりねあの全部僕にあの全部僕対応できないからさ DM 送りまくるのだけは勘弁しない今チリンってなっちゃったえっ、ー、とそれは置いといてね、えー、自分がもしねうん不幸だとね 悩んでばかりいるような人間だとするでしょうんそういう人ばかりだから僕の動画見てる人ってでもさあの学校とかってさすげえバカなやつとかさそういうやつってさ、まあ、あの悩まんないじゃないねなんか毎日楽しそうにしてで音楽ヒットチャートの音楽聴いてイエーイって感じじゃん誰かいじめたり殴ったりでかい声出したりとかねうん そういう人になりたいかなっていうね、うん、なりたくはないよねうん悩むっていうことはね君はね賢いってことなんだよそう君は賢いんだよ君はあのね優れた人間悩むことができるっていうのは、えー、目の前にある問題っていうものに対してそれを認識ねできるっていうある種能力なんだよねうん 問題があるのに、例えば、ね、家のね家の中にね爆弾があるそれはもうすぐ爆発しそうそれに気づくことと気づかないどっちがいいと思う気づく方がいいよねだから君は悩む人問題を認識できる人だから自分に自信を持ってくださいねで君に えー、自信がもう自信を持つことができたらね自分の得意なこととか自分の好きなこととか明日何をしたら今日より明日が良くなるかなとかを考えてください寝る前に。で、えー、寝る前っていうのは非常に、ね、大事な時間でねうん勉強とかね非常に、えー、寝る前に えー、勉強すると記憶しやすいっていうことがあるんですよねだから寝る前に勉強したりとかね僕ねラジオ好きなんでラジオ聴くのがおすすめ僕小さい頃からラジオねねラジオ面白いよラジオ見てる聞いてる人いるあんまりあんまりいないよね最近ねでもラジオいいよラジオおすすめだようんであとはあもう一つ 夢についてね、えー、対応策があります、えー、それはですね寝る前にね、えー、デビの動画を見ることそう、ね、夢の中にねデビが出ちゃえばいいんだよね <laughs> 嘘嘘嘘これは嘘嘘だからねごめんねふざけちゃったうん僕そういうのがあるからすぐふざけちゃうんです違うよえっ、ー、とね悪い夢見るでしょで起きた時に疲れるんだよああってもうしんどいってもう動きたくなーって 今日学校行きたくないなって思っちゃうじゃんで夢で夢でも夢ってさすぐ忘れちゃうんですそのて。でそれを忘れる前にねああ嫌な夢見たはっと起きたその夢の続きをね覚えてる間にね想像するいいよするとよくなる。 君がねどんな夢を見てるかっていうのを聞いた時にあ自分に自信がない人なのかなとかねえ僕はそういうふうに感じたし僕も当時、えそうだったのでね,、えーね、あの自分に自信を持つことなので明日をどうすればよくするかね昔は良かったなとかねばっかり言ってるさあの年寄りになりたくないじゃない昔も良くなかった ね今が一番いい、ねえー、昔の自分よりも今の自分の方があ魅力的だなって強くなったなってそう思える人になってほしいです。ね、僕の動画を見てくれてありがとうね。 うんあの君たちね他にもねあの子供の子たちがねいろいろ僕にねメッセージを書いてくれたりね、えー、絵を描いてくれたりするんだけど非常に嬉しいです。えー、僕はあ、まあ、精神障害っていうのは持ってるんだけれどもあそういうものをね治すためには昔の自分の辛かった記憶とね戦わなければいけない、うん、そういう薬だけじゃ治らないんだよだから 子供の頃辛かった時の自分にしてあげられなかったことを僕は、えー、するんだよね時間を超えてうんなので、えー、そういったことを自分がしてるうちに自分と同じように悩む人が他にもたくさんいてね君た君を見てるね君とかね自分と 同じような人をね救える言葉を出せるようになったってことがね僕ね本当あの病気になってよかったなって思いましたね、うん、僕と同じように例えば病気を持ってる人とかねもしいたとしたらあのね人にねかわいそうってね思ってもらおうとかねね慰めてほしいとかね、うん、そんな風にならないでほしいですね。 僕ねあの病気を持ってるからよくこうね「デビ大丈夫?」とかってこう心配されるんだけど、ね、大丈夫です大丈夫なんです僕は精神障害者になってしまいましたがそれでも幸せに、えー、なれる毎日楽しいよっていう人になる人だからそうなってるからねなんてみんなとこういろんなねこう 全然僕がこういうことしなかったらこういうコミュニケーションとかなかったんだよね君と僕が出会うことなかったんだよこれはすごい確率だよねチャンネル登録者もいっぱい増えたしねありがとうねごめんね <laughs> 増えたしねねチャンネル登録まだしない人してくれて嬉しいなとそういうことは直接言わない方がいいよレビね h <laughs> でもみんなもっと褒めて嘘嘘嘘嘘嘘褒めなくていい心配しなくていい大丈夫人と比較人ね自分より高い位置にいる人がいるとするでしょあの人はいいな羨ましいなって でもし自分があ私のようにね精神障害とかねそういう病気を持ってたりとかねうつで苦しいとかね自分に自信がないとかね家庭が荒れてるとかねそういうことがあるとするでしょ比較しないここに来るまでに僕という存在はたくさんの壁を乗り越えてきたってこの人より私は少し低いかもしれないけど この幸せな人よりも登った階段の数はたくさんあるだから足と腰が強いとそう思いましょう負けるなよ僕は諦めないということでデビューでした頑張ろう